Hey, hi, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और अगेन मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छा एक लोशन लेके आया हूँ जो कि आपकी बॉडी को कोरा करेगा आपकी बॉडी से टैनिंग घटाएगा अगर आप भी मेरी तरह गोवा जाके इस तरीके से टैन हो चुके हो हाथ आपके टैन हो चुके हैं तो और फेस गोरा है और बॉडी टैन है या बॉडी का कलर डार्क है तो आज आपके लिए एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट में लेके आया हूँ which is body brightening lotion guys ये लोशन को आपको डेली नाइट में लगाना है आप दिन में भी लगा सकते हैं दिन में दो बार मतलब सुबह शाम लगा सकते हैं और आपको इसको हाथों को नहाने के बाद अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और फिर उसको अप्लाई करना है और ये आपको 10 से 15 दिन में इफेक्ट दिखाना चालू कर देगा और एक डेढ़ महीने में एक से दो शेड लाइट कर देगा तो गाइज ये बहुत ही बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए बॉडी के लिए कुछ अच्छा लेके आइए तो बॉडी के लिए अभी तक आते थे थे कैप्सूल आते थे तो मैं ये body brightening lotion लेके आया हूँ which will really give you a brightening effect इस तरीके से आपको लगा मैंने बहुत सारा ले लिया यार मैंने बहुत सारा ले लिया इतना नहीं लेना है आपको इतना आपको तो पूरे बॉडी में लग जाएगा इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है ये इंस्टेंट तो वाइट नहीं करता है ये just like insta bright pack है जैसे इंस्टा ब्राइट पैक आपको uh, गोरा करता है लॉन्ग टर्म में वैसे ये भी आपको गोरा करेगा तो इसको आपको लगा के छोड़ना है और डेली नाइट में अप्लाई करना है मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं दिन में दो बार अप्लाई करना है and you have to just massage it and leave it and दिन सनस्क्रीन जरूर लगाएगा ओके जो बाहर जाए तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है और सनस्क्रीन के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओवरऑल सनस्क्रीन खाने वाली सनस्क्रीन भी लगाइए खाइए ताकि वो आपको फुल बॉडी को धूप के डैमेज से बचा कर रखे क्योंकि जो हम फिजिकल सनस्क्रीन लगाते हैं उसको हमें दो से तीन घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है बट जो खाने वाली सनस्क्रीन आती है लाइक यू चेक है या न्यू शील्ड बहुत सारी सनस्क्रीन आती है वो जब खाएंगे और गर्मियों के सीजन में तो बहुत ही जरूरी है खाना जब आप खाएंगे तो वो आपकी फुल बॉडी को धूप के डैमेज से बचा कर रखेगा जितना भी सन डैमेज होगा वो खत्म कर देगा तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और ये आपको लॉन्ग टर्म में एक से दो शेड लाइट करेगा ये इंस्टेंट व्हाइटिंग नहीं है लाइक व्हाइटिंग सनस्क्रीन नहीं है कि आपने लगाया व्हाइट हो गए ये आपको अंदर से गोरा करेगा मतलब स्किन को अच्छे से गोरा कर देगा इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लाइक uh, ये थोड़ा हल्का सा येलो स्टोन भी देगा बिकॉज उसके अंदर हल्दी भी है एंड uh, अच्छा कर देगा तो गाइज uh, मैं इसको अभी मैंने बहुत दिन से लगा रहा हूँ इसको मतलब मेरे को हो गया एक हफ्ता लगाते हुए मुझे अच्छा लगा इसको लगाने पे तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया क्योंकि जब तक तो मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जितनी भी चीज़ें हैं तो खासकर ये एरिया जो काला होता है आप उसको उस पर लगा सकते हैं मैं भी गोवा गया था यार गोवा में जाके पूरा बर्बाद हो गया बर्बाद तो इसको लेंगे कहाँ पे इसको आप जाके खरीद सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लेस्कोमिक डॉट कॉम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा वहाँ पर जाइए इसको परचेस कर लीजिए और इसको डेली नाइट में एंड डे में लगाइए और अपनी बॉडी को भी गोरा गोरा ब्राइट कर लीजिए और सबसे अच्छी बात ये आपको पंद्रह बीस मिनट रिजल्ट दिखाना चालू कर देता है एंड टोटली सेफ है कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके और एक मैं बॉडी ब्राइटिंग क्रीम भी लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ तो this is a lotion lotion cream में फ़र्क होता है क्रीम थोड़ी धीरे से स्प्रेड होती है लोशन ईजिली स्प्रेड हो जाता है और प्रोडक्ट तो कॉस्टली है बाबा छः हज़ार रुपये का है ये सत्तर एम का तो गाई सोच समझ के जाइएगा और इसको पसंद आए तभी लीजिएगा खैर पसंद आपको आएगा क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट का ही वीडियो बनाया मैंने बट थोड़ा कॉस्टली बट येस रिजल्ट भी अच्छे हैं इसके और इससे अलावा कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए मेरी आईडी डॉक्टर रीन गुप्ता मैं वहाँ पे आपका वेट करूंगा और वहाँ पे हम लोग करेंगे chat chat chat chit chat मैं अगर नहीं कर पाऊँ चैट चैट तो मुझे मेरी वीडियो पे जाके कमेंट कर देना और यस इस वीडियो को भी जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा मेरे लास्ट दो तीन वीडियो में बोल चुका हूँ बात जितने लोग आप लोग चाहे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो चाहे इसको आप यूट्यूब पे देख रहे हो आपको फटफट फट खूब सारे कमेंट करने अच्छे अच्छे कमेंट करिए कुछ भी बात करिए मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछिए जो जितना ज़्यादा कमेंट करेगा रहेगा मैं उससे उनको उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको एक बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दूंगा तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे गिफ्ट दूंगा लोगों को मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ फिल्टर होते जा रहे हैं लोग जो बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर हो चाहे यूट्यूब पर हो चाहे कहीं भी हो और इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मैं आपके इंतजार करूँगा बाय